فرينا هناك طرق للبقاء على قيد الحياة أفضل من الطرق التي تلجئين إليها أوه كم أشعر بالخجل يا لتعستي كيف يمكنني احتمال نفسي بعد اليوم؟ أيمكنني الحصول على هذا؟ تبقى عدو واحد لا تموتوا أريد سلب حياتهم أعيد تلقيم لا حياتكم أضع الحارس أضع قنبلة سرب أضع قنبلة سرب سلب البصر تمت الإبادة آخر لاعب باق تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع كان بإمكاني التفوق أكثر حسناً يا ريز لا بأس ربما أدى عبثك بأجهزتي إلى تحسين أدائها أحسن أحسنتم صنعاً في طريق عمل رائع أحسنتم صنعاً لكم صنعا أضع الحارس فقدوا الرؤية تبقى عدو واحد أعيد تلقيم ثبت المدفع توقعتم حقا أن ينجح ذلك؟ ينتصر العباقرة في المعارك وأنا عبقرية لذا لا نعم لا سلب البصر هناك قواعد تقريب سقطت لسبايك في اي رصدت لسبايك في اي عدو في اي تبقى عدو واحد شكرا مثالي سلاح هنا السبايك هنا سلاح وتعيس السبايك هنا <laughs> إنهم يفكرون بشدة حتى تكاد عقولهم أن تحترق شكرا أيحتاج أحدكم قرداء فاز المدافعون